ahubwo turi muri iki kiganiro eh. ndasaba ribu <laughs> n'inzego z'umutekano ndishinganishije ku muryango wa gaburiyeri n'umugore we pasitani umukobwa fani aho banyandagaza mu itangazamakuru ko mfungisha abantu kabiri ko yafashe sambana ndashaka ko inzego z'umutekano zikurikirana telefone ya gabi n'umugore we rero eriyani aho nagukomerekeje ngusabye imbabazi inshuti zawe inshuti zanjye inshuti za mutesi mwese n'inkuru ya mutesi na eriyani nta nubwo nzanayisubiramo isengesho ko ribanze kwa gaburiyeri ari inshuti zawe nakubwiye ngo ah, ah, ah. baguhaye mu yandi magambo isengesho ryanjye naryohereje muri bariya rigende rimvugire nohereje ririya buye kugira ngo ririya buye rimvugire eh. eh, hasigaye ariko wameshoninze amazina y'abantu nafashe imyuka nafashe imyuka yabo bakoresheje mm. kugira ngo isigare hariya ariko abantu nyirizina bo bari iyo bari Eh, so hanyuma ikindi cya kabiri <laughs> eh. pasiteri gaburiyeri niba yumva koko yarampemukiye ubwe wazaze ansaba imbabazi kandi nzanabivuga ko nari nagiye gusengera mu mazi umupasiteri witwa gaburiyeri muribuka ko ubwawe vitari w'impemburo ugiyeyo yaravuze ngo pasiteri korode akazi ke ni ako gufungisha abantu zikoreshwa nizo ibigarasha bigenderaho urumva niba uhanuye ubuhanuzi ngo imana inyeretse intambara mwitegura uyu mwaka haraba intambara ikigarasha kiravuga ati we nibyo twashakaga reka twongere tubasuza tubahe ikaze twifuriza amahoro y'imana aho muherereye hose reka twizere ko mumeze neza cyane cyane cyane imbere yanjye ndi kumwe na pasiteri claude niyonzima imana ifite piyesi pasiteri kirisito yesu akuzwe iteka ryose umuntu utangiye witonze hmm? kavuga gahoro eh. sadipa na sose <laughs> eh. umugore w'umurundi kazi yabwiye umugabo ngo umushinga nawe wanje ndagusongera ubugari bungana iki mhm. umugabo aramusubiza ngo sadipa na sose mm. aterwa n'isosi uyu munsi rero tuguhaye ikaze muri iki kiganiro ah, n'ibitangazamakuru bigeze nko muri bitanu niba atari bitandatu bigutunze kamera muri aka kanya tuguhaye ikaze muri kiganiro murakoze cyane turagira ngo utange usuhuza abantu badukurikiye eh, kugira ngo tuninjiremo ikiganiro neza kuko ndi niba ndi bukwite pasiteri niba ndi bukwite eh, claude uyu munsi sinzi ariko naza kubwira impamvu kugasuzugura iwanyu bakwigisha agasuzuguro <laughs> ntabwo ari agasuzuguro ngenda naza kubwira impamvu honorable vodi mm. akiri minisitiri ofu siteti wa minijisite eh. yagiye mu nteko Um, noneho sinzi amagambo yavuze kuri honorable dogiteri habineza mm. yamwise mu mazina yasanzwe ntiyamushyiraho ntiyavugaho honorable ntiyavuga dogiteri ntiyavuga perezida w'ishyaka ryo rya Green Party mhm. aravuga ngo ariko ako gasuzuguro ugakuye hehe minisita eh. wowe ukura he unyita ngo korode icyo ni ikinyabupfura gike ndaza kubisobanura ambasaderi yitwa ambasaderi mu gihugu arimo mm. n'iyo avuye ku bwa ambasaderi yitwa ambasaderi pasitoro ni pasitoro apoteri ni apoteri so buri muntu wese honorable ni honorable umudepite niyo yaba yavuye mu nteko atakiri mu ni honorable hmm. eh, urambwira ni iki kibigutera uri gatumwa watumwe n'uwagutumwe iki <laughs> pasita reka uh, usuhuza abantu tunasenge kugira ngo dutangire kino kiganiro reka tubanze dusenge yego mana turagushimye mu izina rya yesu wera abisirayeli imana ikomeye buri mwiza urarakiranduka uganze kandi utegeke buri imbaraga z'umwijima zose zitsindwe muri iki kiganiro kubwo urugendo tv five guys impemburo isezerano tv mwami imana abo bose abagiye gukurikirana ibi binyamakuru bose tubasabiye umugisha ikigerageza icyo ari cyo cyose cyaba kiri ku muntu uwo ari we wese ukurikiranye iki kinyamakuru uwo ari we wese mwami imana ariko ikigeragezo gikurweho ineza n'uburezi bigakomeza kubana buri muntu wese ntabe ngewe ntibabaye abayobozi b'ibinyamakuru mu buyobozi bwabo ibyo bavuga byose data twese ibyo twavuga bihabwa umugisha nawe mu izina rya yesu amena amen hmm. hmm. pasiteri ndaza gutangirira ku isengesho twabonye cyangwa se n'abantu benshi bamaze iminsi babona bagaseka abandi bakumirwa abandi amarira akaza hmm. bitewe n'isengesho babonye uri mu butayu uri no mu mazi urimo urahirika abantu ni niyo mpamvu navuze ngo ntangire nkwita pasiteri nkwite gute kuko ntitwari tumenye ko hari umushumba wajya mu butayu cyangwa se wajya mu mazi agahirika abantu akavuga uti ndabahiritse abanzi banjye bose ahubwo asabira abanzi be nk'uko Yesu yabivuze <clears throat> mwemerere dutangirire kuri bibiriya mm. kuko bibiriya niyo muyoboro ushobora kutuyobora turasoma mu gitabo cyo kuva ibice cumi na birindwi turahera ku murongo wa munani tugere ku wa cumi na gatanu ndasoma nihuta ibyo byose abantu bazakuramo ibyabo mm. abamareki barwanya abisirayeri mose arabasabira baranesha abamareki barwanya iki barwanya abisiraheri mose arabasabira bagira bate baranesha aha maze haza abamareki barwaniriza abisirayeri irefidimu mose abwira yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye abamareki ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'imana yosuwa abigenza uko mose yamutegetse arwanya abamareki mose na aroni na ahuri bazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi mose yamanika amaboko abisirayeli bakanesha yayamanura abamareki bakanesha maze amaboko ya mose araruha bajyana ibuye barimutega aryicara bamutega ibuye aryicaraho aroni na huri baramira amaboko ye umwe iruhande rumwe n'undi urundi ruhande arakomera ageza ku izuba rirenze yosuwa atsindisha abamareki n'abantu baho inkota uwiteka abwira mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwire kwa bamareki bibe urwibutso ku bamareki ko abamareki bazibagirana rwose ku bisiraheli mose yubaka igicaniro akita yehova nisi aravuga ati uwiteka yarahiye ko azajya arwanya abamareki aha turihuta tugende muri ezira ndagira ngo twihute mhm. kugira ngo ezira ibice birindwi makumyabiri na gatandatu havuze ngo iki haravuze ngo maze utazemera kwitondera amategeko y'imana yawe n'amategeko y'umwami bajye bagira umwete wo kumucira urubanza rwabo rwo kwicwa cyangwa urwo gucirwa urwo gucibwa cyangwa urwo kunyagwa ibye cyangwa urwo kumuboha uwiteka imana yabasogokuruza ishimwe yashyize mu mutima w'umwami imigambi imeze ityo yo kurimbisha inzu y'uwiteka kugira ngo itavogerwa mwabyumvise ibyo hmm. hanyuma twagiye dusoza hmm? ah, umwami yehoza <clears throat> twagiye muri nehemiya ngo ariko bukeye sanibarati na tobiya n'abarabu n'abamori n'abanyabushi basana inkike i yerusalemu ujya imbere kandi bubaka biteguye nuko bubaka biteguye kurwana hanyuma yuda aravuga ati abimorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi nuko uko ntitukibashije kubaka inkike abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya ntibazitegereza kugeza aho tuzatungurira tukabatsinda twubakaga twiteguye kurwana murakoze cyane mm-hmm. <clears throat> eh. mm. twari tumaze kukubaza yego twibaza abantu benshi barimo barabyibaza barebye kiriya kiganiro wakoze uri mu mm. butayu urimo urahirika abantu uvuga ngo uhiritse abanzi bawe ndetse wara mm. ah, wagize amazina meshoninga muri kiriya kiganiro muri iriya sengesho tubanze twibaze hari umushumba usengera abanzi be ngo nibahirime amazi nabatembane nakubwiye ngo ijambo ryavuze ngo mu kuva cumi na karindwi umunani hmm. abamareki kandi na yesu bamuzaniye baramubwiye ngo mwigisha ngo dore nyoko na bene nyoko baraje mhm. yesu asubiza abigishwa arababwira ngo mama na bene mama ni abo turi kumwe ni abumva ijambo ry'imana bakarikurikiza hmm. ngo abo tudateranya turasandaza igisubizo ngicyo hmm. rero uwo udateranya nanjye turasandaza udahuza nanjye turasandaza uwo tudahuza ninde ni shitani ukoresha wa wundi ninde ni shitani shitani rero ngomba kumusandaza hari imyuka iba yamuvugiyemo ya myuka ibimukoresha rero wabonye yuko ngo abisiraheli bateruye ibuye barisegura mose wabyumvise mm. none se ntibari bafite amaboko mose aroni yari afite amaboko ahuriye bari bananirwa eh. muri kwa kunanirwa rero baterura ibuye barisegura mose mm. wabyumvise noneho rya buye bariseguye mose iryo buye rero rishushanya iki buriya ni imbaraga za yesu bari bamuseguye mhm. wabyumvise neza mhm. eh, zari imbaraga za yesu bari bamuseguye kandi iyo usomye nanone iyo usomye mu rwa mbere rwa petero haravuga ngo nimumwemere niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku mana ryaratoranyijwe ngo kandi uwo rizagwira rizamuvunagura mhm. wabyumvise neza hariya rero navunaguraga imbaraga zose zindwanya imbaraga z'abazimu imbaraga z'abarangi imbaraga z'abacwezi imbaraga z'amagambo imbaraga z'amatiku zose izo mbaraga navunaguraga rero nizo zihise zihishura byiri kuko hari izo nanamaze kubona hari umudamu witwa christine koremani ngo uri pasitoro ngo ari muri leta zunze ubumwe za amerika ngiye kubereka imbaraga rero nagiye kuvunagura izo arizo mbereke n'abo navunaguraga muri izo mbaraga icyanteye kujya aho hantu so sawa eh uradusobanurira haba yari uteruye kandi naje naje ariko unafite n'imbaraga naje <laughs> naje haba yari nkana kuri iyo kariteru ugakubita mu mazi ati ndahiritse amazi ati eh? <laughs> um, mwamubonye hmm? wapi ndiragwa turi kuhareba dore kigeze muri bibiri magana arindwi uyu seze keri ikize ikiganiro na nyina ntiwari uri hano vita hmm. dore kiri ku kigarasha kwa christine kuremana urabibonye mhm. none bisobanuye iki kuba kiri aho ngaho banza wumve nyine icyo bisobanuye ibyo nabwiraga za keri mubwira ngo buriya ubuhanuzi uvuga ngo bibiri makumyabiri na gatatu n'umwaka w'ubuhunzi yavuga ko harimo ibigori ibigori bitatu bisobanura abari muri gereza batungwa n'impungure kabiri abari muri interina abanyeshuri batungwa n'impungure nta bwidagaduro nta mwidegembyo bagira gatatu impunzi zitungwa n'impungure ntizigira uburyo zibaho babyumvise neza mhm. icyo kiganiro twakoranaga na zekeri nawe ngo nta mana yari iri muri iki kiganiro ntabwo tuzongera guhunga nta buhunzi buhari ezekiel aravuga ati yewe nahanuye nahanuye nk'uko nategetse ese pasita wemera ko umuntu ashobora guhunga urugo rwe eh? aho hantu wemera ko umuntu ashobora kuba nk'impunzi mu rugo rwe akaruhunga akagenda banza usobanure kuba impunzi bisobanuye iki mhm. wabyumvise neza mm. rero nyir'ubwite wakoze ikiganiro wenda azadusobanurira ingene eh, ntabwo yigeze avuga ko umugabo iyo ataye urugo bitewe n'amakimbirane afitanye n'umugore abahunze ntabwo yabisobanuye nigeze asobanura ko umugore ashobora guta urugo bitewe n'amakimbirane afitanye n'umugabo ariko nk'umuhanuzi hari ibyo imana yari yamubwiye noneho ngewe njye sinemeranyaga nawe muri icyo kiganiro none iki kigarasha akazi rero none aho ngaho eh, eh, eh, reka nkubaze gatoya turagaruka kuri icyo kigarasha aho ngaho ntibemeranywa n'umuhanuzi wahanuye ibintu ndibaza ubuhanuzi baravuga ngo bugenzuzi ijambo ese ni imana ye yakubwiye ni ijambo wabirebeyemo kugira ngo ntiwemeranijwe nawe ah, hagati aho ngaho hmm. ah, icyo nenda kukubwira ni iki mhm. icyo nenda kuvuga reka befunze ikintu kigarasha akazi eh. hanyuma ejo kera imbonye ikiganiro hari handitse ngo bibiri makumyabiri na mwitegure bibiri makumyabiri na gatatu ni umwaka wo kubaho nk'impunzi mhm. urumva yego ko tuzabaho nk'impunzi noneho ndareba ezekeri ndamureba ezekeri ni umwana w'umusore ariko arubatse batagira ngo badatangira gutereta bagira ngo ni umusore arubatse aranabyaye mm. eh, nk'uko abyemera kandi twizera ko ari umugabo wubatse hmm. kandi witunze ubayeho utunze umugore utunze n'umwana ah, rero mbonye icyo kiganiro mbonye tayito cyari gifite birashoboka ko na bibiriya muri bibiriya harahanditse ngo hunga udapfa urabyumva hmm. abamarayika babwiye roti ngo hunga udapfa yego bageze sodomu hmm. baramubwira ngo hunga udapfa guhunga rero ni ibintu bitandukanye umuntu n'uwundi bashobora gushyamirana nk'ubu urabona kanyombya nguriya ahahagaze hariya kanyombya ashobora gushyamirana n'umuntu tukaba tuti kanyo eh, nyamuneka mm. urabyumva mm-hmm. ubwo ni ubuhanuzi ariko ubwaza cyari bwo ndavuga nti ariko se avuze interina ko babaho babaho nabi n'imana yabikubwiye banza wumve se avuze ko muri gereza babaho nabi batungwa n'impungure batinyagambura mm-hmm. avuze ko impunzi zitabaho neza zitungwa n'impungure tuzabaho nk'impunzi bibiri makumyabiri na gatatu noneho numva ko ibyo bintu bidashoboka numva ko mu rwanda nta ntambara ishobora kuhaba urabyumva kandi ikindi yabivuze mu kinyarwanda ariko se yavuze mu rwanda baza wumvise none se uwo urimo urambaza mu cyongereza kugira ngo tubwire abongereza mbaza mu giswahili twumve ko yabwiraga abatanzania n'abanyakenya n'abakongomani eh, eh. twagiye rero sibyo <laughs> eh. noneho yabwiraga yabwiraga abanyarwanda muri make yabwiraga u rwanda n'abadiyasipora b'abanyarwanda buriya ibi biganiro muba mukora mu kinyarwanda murabwira abanyarwanda n'abanyarwanda bagituyemo imbere n'abanyarwanda batuye hanze yacyo ariko haba hariho na sabutayito nyine abandi bumva urundi rurimi bashyiraho sabutayito wa wundi rero usemuriwe banza wumve imana iramutse itumye ezekeri mu bongereza mhm. yari kumuhamagara yamubwira ngo shaka umuntu w'icyongereza uvuge kuri murahanurira abongereza mhm. imana itumye ezekeri ku bafaransa yashaka umuntu usemura mu gifaransa turansireta urabyumva neza imutumye mu baswayiri mavuga igiswayiri yashaka umuntu uzi igiswayiri nka korode nkaza nkasobanura igiswayiri mu kinya nkagikura mu kinyarwanda nshyira mu giswayiri ariko rero icyo gihe banza wumve mhm. ariko icyo gihe paul yaravuze ngo uvuga indimi zitamenyekana niwe uba wibwira ntabwo aba abandi batabasha kumwumva mm. noneho iyo dusomye mu byakoze intumwa ibice bibiri ngo ari intumwa zari mu cyumba cyo hejuru zihuje umutima noneho kandi abakongomani bari bahari abatanzaniya abanyamerika abongereza abarundi ngo kandi icyo gihe muri ako kanya buri muntu wese yumvaga ururimi rw'iwabo agahuza na mugenzi we umurundi akumvikana n'uwo mu bwongereza umwongereza akumvikana n'uwumvira ingara uwumvira ingara akumvikana n'uvuga igihangaza cya Tanzania muri ubwo buryo ngo bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima bashyize hamwe buri muntu wese yumvaga ururimi rw'iwabo wabyumvise neza mm. rero iyo umuntu ahanuye ngo ndahanurire isi icyo gihe urazana n'umuturansireta ahanurire agufashe guhanurira isi uvuge mu kirimi cyawe ashyire no mu kirimi cyumvikana mu isi yose mu bantu bose bumva wabyumvise ariko bitari ibyo icyo gihe nimvuga mu kinyarwanda ubundi ndimo ndavuga mu kinyarwanda sindimo ndabwira abongereza sindimo ndabwira abafaransa ndimo ndabwira umunyarwanda wumva ikinyarwanda icyakoze we ushobora kuba yumva izo ndimi ashobora kubwira abatumva izo ndimi ati mu rwanda hagiye kuba ibi n'ibi wabyumvise sawa <clears throat> noneho sasa mm. dukomeje ubwo uranyuzwe aho wari ubajije turi kugendana aho nyiri ikibazo ndakubaza <laughs> ahandi ubaza ni hehe kuko fayivu ntirabaza isezerano ntirabaza <laughs> urugendo ntirurabaza aha ahandi ubaza ni hehe hmm? ahandi ni hehe ukeneye kumenya mureka dukomeze tugende icyo kiganiro cyagiyeho eh. nicyo wari wakoze aha iki kiganiro rero kiri kuri sosi rwanda ya christine koremani ni umwepoza ku gihugu cy'u rwanda hariho ibiganiro bya habyarimana hariho ibiganiro bivuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika eh, perezida wa repubulika paul kagame yarapfuye bivugwa na kuremani agatumira bitwa ba serije ndayizeye bo kuri radiyo itahuka bakaza bakaba batumira bakavuga bagasibya u rwanda wabyumvise neza mhm. kuri iki kiganiro kuri iyi cano ya christine kuremani noneho birangiye rusasa mu byo nari nagiye gusengera mu mazi umupasiteri witwa gaburiyeri muribuka ko wowe ubwawe vitari w'impemburo ugiyeyo na evudi ibisezerano tivi yaravuze ngo pasiteri korode akazi ke ni ako gufungisha abantu mhm. siko yavuze ehe twanda mu kiganiro twakoranye avuga ko akazi kangera ko gufungisha abantu korode sinabaye umusirikare korode sinabaye umupolisi nta nubwo nabaye na daso sinabaye na rokoro defense wabyumvise neza kuko hari ababyemera hari ushobora gutumira akaza kuri kamera akavuga ngo nabaye umusirikare nabaye umupolisi nabaye ariko korode sinabaye daso nta nubwo nabaye korodifensi sinabaye daso sinabaye umusirikare sinabaye n'umukarapu umukarapu niba abandi batwaza abasirikare amasasu udusanduku tw'amasasu wabyumvise neza so niba ntarabaye kimwe muri ibyo sindi umuyobozi w'umudugudu sindi umuyobozi w'akagari gitifu kuko buriya ufite kashe aba afite na kasho wabyumvise neza ariko biterwa na kashe iyo ariyo ubwo nanjye guhita nkubaza ko nyifite oya nanjye ndayifite <laughs> kashe ndayifite mfite kashe ya caci mhm. ariko kashe tuvuga ni kashe buriya kashe yo mu nzego bwite za leta mm. egizitifu buriya afite uburenganzira bwa gukubita dosiye akagufunga neza byashoboka kuko ushobora kuba utumvira amabwiriza ya leta ushobora kuba ugandisha abaturage ushobora kuba ukwiza amakuru y'ibihuha mu baturage kugira ngo ibikorwa rusange bidakorwa cyangwa se batitabira inama rusange z'abaturage hmm. egizitifu w'akagari na mudugudu bwe yagukirishayo niyo wambaye umunsi umwe bitewe n'impamvu kuko utamwumviye ariko ngewe muri aho hose nararebye nsanga na hamwe mbarizwa ibyo rero ndebye ibyo pasiteri gabi yatangaje ko njye mfungisha abantu babyita kwangisha undi abantu ni ngo intego ye y'urugo rwe ni ukunyangisha abantu kuba igicibwa mu bantu icyo kintu wacyumvise <laughs> yakugize igicibwa mu bantu none se niba mfungisha abantu ubu nawe dushobora guhura ukantinya n'undi tugahura akantinya ati eh wa wundi ufungisha abantu wabyumvise neza ibyo rero christina koremani ari muri bimwe yahereyeho kunyita demayi demayi uzi icyo bivuze wowe iki kiganiro dore cyanditseho ngo demayi pasiteri korode hariho yashyizeho igisimba igisimba wakibonye do fayive gayizi wakibonye yafashe igisimba cyandika kororome y'abapasitori pasitorari wabibonye wabibonye wabibonye ibi ngibi hmm. ibi biraturuka mu mvugo za pasiteri gaburiyeri n'ubuhanuzi bwa zakeri kuko yemera ngo ubuhanuzi bwa zekeri bw'intambara bibiri makumyabiri na gatatu nibwo buhanuzi bwemewe icyo kintu cyumvise rero icyatumye njya mu mazi ni iki nari ngiye kurwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere mwambare intwaro zose z'imana kumuba wavuze ntigeze numva uvugamo umuntu wo mu kirere mu kirere navuze amazina y'abantu imyuka ibarimo kugira ngo itaka risigare mu mazi bo bari bari i kigali cyangwa batuye ahandi ariko navuze imyuka ibarimo wabyumvise neza eh. Eh, kuko nk'ubu umaze gusenga mubo senye na Eliane yararimo kuko Eliane yari yavuze ngo ndi cheap ndaciritse ndi hasi ariko pastor reka tugaruke kubera senyisho asenze banza wasenze senyisho riremereye ntanagarukaho eh, uravuga ngo Eliane niyo nagira uwo mu bubiri ariko uyu munsi none ufata amabuye atatu noneho rusasa yari yavuze ngo ni cheap pastor Gabriel n'umugore we eh, n'umugore we eh. wabyumvise neza mhm. ibyo rero urumva aho bituruka niba umuntu avuga ngo uri demaye ufungisha abantu akakwangisha abantu wabyumvise neza uri demayi akakwangisha abantu duhamagara umuvugizi shaka nimero y'umuvugizi wa ribu umuhamagare akubwiye bimwe mu byaha cyo ni icyaha kigize ibyaha kimwe mu byaha bigize binafatirwa ibyemezo ikihe kwangisha umuntu abandi wigeze ubona abadamu b'abantuze abadamu basetse umunyamahanga guseka umuntu gusa warabyumvise cyane wabyumvise guseka mm. umuntu gusa nkaho yinereye nkaho yagize iki ibintu nk'ibyo byose guseka umuntu gusa <laughs> mukamuseka gusa ubwabyo bihanwa n'amategeko hmm. wabyumvise noneho gufata umuntu ukavuga ngo akazi ke nako gufungisha abantu yarangiza akavugisha ntaza wumvise ntabwo wafungisha none se ndi iki se ngewe muri gewe hmm? erega ushobora kuba ushobora kuba nta kazi ufite muri ako ngaho ariko ukaba um, urabona abanyamakuru tugira abantu badushakira amakuru ariko wenda batari abanyamakuru mm. tukaba dufite umuntu dushobora kuvuga ngo ah, tuzaza gukorera inkuranga uzadushakira inkuru zimeze gutya ntujye ubikora n'abandi wenda badukurikiye ibitangazamakuru eh, bajya babikora mm. Mm. noneho uwo muntu agafatwa nk'umunyamakuru cyangwa se nk'uwaduhaye inkuru ngo adushakiye inkuru reka atari umunyamakuru noneho ngo usubize eh. niba utangaza inkuru zimeze gutyo nawe nturi umunyamakuru umunyamwuga oh, uri umuyaga nta munyamakuru utagira umuyifoma ntibibaho baza wumve kuko buri karere tuba dufite y'umuntu ushakira inkuru utari inkuru ariko ugomba no gusaba inkuru hmm? huye wumve <laughs> eh. none se barakubwiye ngo bishop gerard ni urugero bishop mujya mumubona ari ku biganiro hano eh. bati bishop gerard muzi n'ibindi tumusanze muri rogi arimo arasambanya umugore eh. umuntu akubwiye ayo makuru hmm. nawe uhise utangaza inkuru y'ibihuha oya ntabwo bibaho ntabwo bibaho igikuru ni ugomba gusaba uragerayo ukagera kuri tere ugakora investigation ugasaba inkuru yego hmm. noneho rosasi wowe uzasubiyeyo ubaze gaburiyeri korode yafungishije abantu bangahe bafungiwe hehe ntacyo wenda ikiganiro ashobora kuba gikurikiye ibyo ntibyumvikana se ngo n'amatorero menshi wagiye uyafungisha none se amatorero hari rgb rwanda Rwanda Governance Board ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imiryango n'imiyoborere myiza mu Rwanda amakipe niho abarizwa n'itangazamakuru bamwe na bamwe niho mubarizwa wabyumvise neza hmm. mubayo za, za immigration burana immigration ba muri RGB mu miyoborere myiza hmm. wabyumvise neza hanyuma ikindi hari inzego z'umutekano hari ubuyobozi bw'akarere hari igitifu w'akagari hari igitifu w'umurenge hari gudu gavanasi mu karere hari meya w'akarere hari ideya w'akarere hari meya w'umujyi hari minisitiri wa minaroke hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu eh, eh, niwe minaroke hari minisitiri w'intebe muri abo bose korode yarinde muri abo yanyuraga hehe muhwe uretse wowe wabidusobanurira eh, reka none umaze kubwira abo bose ni injiji ku buryo bari gufunga itorero barirenganya kandi leta ariho ibyangombwa mbwira uburyo ushobora gukoresha porofeseri nkakoresha dogiteri umunyamategeko nkakoresha meya dogiteri urabyumva neza nk'urugero akarere ka kicukiro mu minsi ishize kayoborwaga na dogiteri ubu ni ubu w'intara y'uburasirazuba rwamurangwa steven yari meya w'akarere ka gasabo mu mujyi wa nyarugenge urabyumva neza umujyi wa kigali mu gihugu hose ubu urabona korode afite ubwenge bwasumbuka bugakuruza bugakuraho ubwenge bw'abayobozi bugakuraho ubumenyi bw'abayobozi kugira ngo bafunge urusengero gutyo gusa ntabwo nabimenya kandi nkubajije ntabwo wabimenya ni umunyamakuru nyine kuko njyewe eh. sindabikora ngo menye ngo ni mm. ngo bimeze gute mm. eh, njye ntabwo ndabikora ariko mm. wenda eh, niwe ushobora kuduha ukuri cyangwa se ukadusobanura ukatubwira ngo ntabwo mbikora cyangwa se sinigeze mbikora ibintu nk'ibyo ngibyo tukabimenya wenda n'abantu badukurikiye nabanje kukubwira ndiki ndabikora ndinde ntitwabimenya ntitwabimenya ushobora kuba wambaye n'iryo kote mm. ariko ufite akandi kazi ukora kandi nawe ukazi nawe gafite umumaro kuba ugakorera mbaze nkwibariza iwanjye ntuhazi se narahageze iwanjye warahageze cyane wahageze narahageze warahageze none se vita ugeze iwanjye wasanze nambaye nambaye gutya mm. sintuye mu baturage se sintuye mu isibo sintuye mu mudugudu njya mu nama z'abaturage bisanzwe nk'umunyarwanda ngandukira ubuyobozi bw'igihugu bwite bwa leta mm. none ikindi reka nkubwira ibyo nibyo bavuga ngo kwangisha umuntu abandi noneho za mvugo hari abantu benshi za mvugo zikoreshwa nizo ibigarasha bigenderaho urumva niba uhanuye ubuhanuzi ngo imana inyeretse intambara mwitegura uyu mwaka haraba intambara ikigarasha kiravuga ati we nibyo twashakaga wabyumvise neza mm-hmm. eh, urumva eh, ibigarasha biravuga bati nibyo twashakaga uyu ni umuhanuzi wemewe umuhanuzi uhanura intambara kuko badakunda igihugu kuko badakunda igihugu ntabwo bakeneye igihugu so urumva rero nanagireho ngewe mgire n'inama bamwe mu bitwa abahanuzi cyangwa se abahanuzi muri rusange uhita ubagira inama mbagira inama mhm. ubuhanuzi budaturutse ku mana birashoboka ubuhanuzi buturutse ku mana bugenzuzwe ijambo nibumara kugenzuzwa ijambo uvuge ngo mana ni wowe untumye Mhm. akanyoni karitse ku nzira karavuze ngo nzapfa nzakira simbizi mana niba nzapfa nka stefano niba nzapfa nkande ariko uko biri kose ni wowe untumye wabyumvise neza mm. kandi nibwira ko imana yagutumye nta kibazo ushobora kugira nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze avuga ati mu nama aravuga ati ariko se iyo mana ibatuma ko ndi umukozi wayo ndi muri perezidansi yayo ko nanjye ariyo yashyizeho kuko itanyura muri jyewe ngo isange inama n'uburyo ngomba kuyobora igihugu mm. tujya inama nayo nyigishi inama kuki ituma mwebwe cyo kintu cyumvise neza vita mhm. rero urumva unyuze hano wese areba akavuga ati nanjye izina ryanjye ntirimenyekana nimvuga ko nabonye kanyombya rimwe aranywa icupa ahantu barafata ifoto yanjye n'iya kanyombya bayishyire ku kiganiro bayihuze ndaba nzamukiye kuri kanyombya eh. nimvuga ko pasiteri korode ibi n'ibi n'ibi barafata ifoto ya korode bayihuze n'iyanjye ndavuga kuri ah, nimvuga ko mari imakire nkamuvuga aho ibi n'ibi barafata ifoto ya ingabire marie makire umuyobozi wa transparence bayihuze n'iyanjye nimvuga kuri rutayisire ikintu iki n'iki barafata rutayisire bamuhuze nanjye nanjye ndazamukiraho vitara aranzamura five guys iranzamura isezerano urugendo tv ndazamukiraho icyo kintu neza hmm. ariko hari n'uburyo wanazamuka ukavuga n'umuntu neza ukazamuka uvuza abantu neza uvuze atari ko buriya nikundira akanyombye nkunda ukuntu yambara ingofero irimo iyambara made in rwanda nkunda ukuntu kanyombya afite tayi nziza ibintu mhm. nk'ibyo iyo foto bayifata bakayihuza n'iya kanyombya nkunda bishop gerard mugisha iyo arimo arabwiriza iyo ari kunuze ku mpemburo ngewe gerard buriya ndamukunda iyo foto ya gerard barayizana ezekeri buriya mubonye akora ibiganiro niba ushaka ezekeri kumumenya barazana ezekeri bamushyiraho wamuvuze neza mm. ariko se numfata ezekeri ni umusambanye zekeri buriya muramuzi ateka imisagara ni umusambanyi buriya aba biyorobotse ibi n'ibi n'ibi n'ibi ukazana ibyo ibyo ntabwo bikora so rero ngira ngo urasubijwe reka twigaruke ntabwo ntabwo ndasubizwa neza eh, eh, njye ndibaza kuko hari hari hari ukuntu hari ukuntu abantu bajya bakunda gutera komenti eh. bakavuga ngo abapasiteri iyo wabimwe ituro mm. cyangwa se ukababeshya amafaranga bajya mu misozi kukuzirikisha mm. njye nkibaza nkavuga ngo niba ujyanye abakozi b'imana bagenzi bawe mu musozi mm. ugafata amabuye ugakubita hasi ukavuga ngo uko aya mazi atembye ari nako batemba ukavuga uti ngubise hasi uyungubise hasi uyungubise hasi uyunguye pasite koko mu by'ukuri abakozi imana bagenzi bawe mbese niyo baba kwanga mm. ntabwo wabasabira nk'uko yesu yabivuze ngo musabire abanzi banyu ngewe ndi yesu se hmm? ngewe ndi yesu yaravuze ngo musabire abanzi banyu abwira abigishwa kandi nawe uri umwe mu bo banza wumve <laughs> banza wumve eh. ngewe ntabwo ndi yesu eh. wabyumvise neza eh. ngewe si mbere sindi yesu mhm. kabiri imana ubwayo yaravuze mu gitabo cya yobu iravuga ngo niyo yitegereje mu bamarayika bayo irabonamo ntibabona nk'intungane ijana ku ijana mbese pasimbwira banza wumve umwuka biriya banza untege amapine abikoreye mu mubiri banza wumve ntabwo ari mu mubiri ni mu mwuka mu mubiri nari kujya kwa gaburiyeri mbandazi hariya hejuru ya rugende nkajya kumusomerayo mu mubiri urabyumva neza mu mubiri sinari kujya akanyarira ngo mvuge eriyani eriyani yaravuze ngo ndaciritse ndo hasi ariko kugeza ubu eriyani ndamwejeje nta kibazo ngifitanye na eriyani n'umutima wawe oya birebe muri iki kiganiro Eh. Eh. n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose erihani byari byaje kubera pasiteri mutesi wenda turaza kubigarukaho ibya mutesi na erihani ndabyihanaguyeho muri aka kanya erihani rwose ndi imbere y'imana ishobora byose n'abagukurikirana n'abankurikirana yewe rwose nta zina ryawe rizongera kuba numva ngo iriyani ni umukozi nza ko ari umukozi w'imana kubera iki kubera iki wisaba kumusaba imbabazi kandi hashize iminsi ibiri uvuye ku musozi kumuhirika um, yaba yarahirimye nitegereje eh. yavuze ko ndi cipu ndi hasi cyane iciritse mhm. ndangije muri uko gucirika nkabona akomeza gukora mesaje z'umuntu uciriritse izo mesaje ni pasita oya ntabwo nshaka utazi kandi abanyamakuru muri benshi ejo zikazaba ibiganiro so hanyuma <laughs> ndebye nsanga sinciriritse nsanze ntaciriritse rero nsanga ni umuko iki icyatumye kimwe hari ikiganiro naguyeho ku kinyamakuru kimwe sinje kucyamamaza cya mhm. yutube mm. aho yavugaga ko yahawe sheke y'amafaranga yo kurwanya igihugu mhm. ayahawe n'ikigarasha mhm. cyo mu rnc mhm. urabyumva yego arayanga ntisengera gutya eriyani ni ukuri kw'imana mushiki wanjye yewe ntange kore n'abambonye bose kuri eriyani nsabye imbabazi ariko kuri gaburiyeri ntabwo nta rwose ntabwo ndamubabarira uretse pasi wenda reka twe twigarukire mu by'ukuri uri umushumba kugira ngo ujye mu musozi ngewe hari ahantu abantu bari kwandika komenti zitandukanye mm. reka wenda navuge kontekisite abantu bari kuzandikamo reka ngusubize utarajya kure mhm. yesu yaravuze muri matayo yaravuze ngo iyo aba nyir'urugo yakabaye maso umujura ntiyakava mu nzu ye bishatse kuvuga bishatse hmm? kuvuga iki mwese wanyise ko mfungisha abantu rwose nawe hari abagiye kumufungisha ufite gereza hariya rero nari nagiye kuvuga ngo man amagambo gaburiyeri yavuze amagambo umugore we fani mu izina rya yesu ukabijyana kuri kamera ayo magambo yose asigara aha kuko bo ntibavuye rusororo ukabijyana kuri kamera fasi ni mu karere ka ruhango hagati ya ruhango na na na, na muhanga ni amagambo biriya bintu byababaje abantu bagukunda n'abantu bagukurikirana ubu yarababaje pe baravuga ngo pasiteri claude ashobora kuba ari gusera imigeri mm. ashobora kuba yasaze ashobora kuba mm. um, bari abantu bafite urwango rukomeye ashobora kuba hari ikindi kintu kibiri inyuma mm. pasiteri saba abantu imbabazi kugarira asengera niba munafitanye ikibazo n'abari abantu zitare reka nkubwire sinyobewe yuko uri umuvugizi w'umuryango wa gaburiyeri ibinyamakuru n'ibyishuri bikata aba ntibabikata oh, kuki urasaba iki nsaba imbabazi kuki utanga imbabazi barabavuze ni abantu bagukurikirana umusi gaburiyeri yavuze ko yakoze derivarensi y'umudamu ngo naryamanye nawe ahubwo reka ngo usabe ikintu bwira gaburiyeri azane uwo mudamu kuri iyi kamera mbivugiye imbere ya rubanda yaba nyumva mana nyakamba nimero nkahita muza pasita oya mbivugiye imbere ya rubanda urabyemeye ko nimuzana agatanga ikiganiro mbivugiye imbere ya rubanda ndaje nzihige nzazibona abanyamakuru mwabyumvise eee eh, babyumvise abanyamakuru mwabyumvise hmm. mwabyumvise neza uriya ni umwuka uh, uriya ni umwuka wa kayini umwuka wa kayini umwuka wa kayini ni umwuka w'ishyari iyo umuntu ari umunyeshyari rero eh. yumva iteka mhm. ko uteye imbere agomba kugwa munsi y'umuhanda hanyuma ngiye baza wumve <clears throat> mm. mu byatumye njya gusenga naravuze mana Gabriel n'umudamu wiwe mana ntacyo mpfa nawe sinzi ko ari cyo baza wumve njyewe ibyo bibazo mufitanye muzabikemurira ku ruhande nk'abashumba ariko se nk'abakristo babakurikirana kuri social media abakristo rero bakurikirana eh. ababyumvise ababibonye n'abatarabibonye nagiyeyo gaburiyeri yatangaje ko ngo yakoreye umuntu kansoringi ngo yakoreye umuntu deliverance mhm. ngo amaze kumukora deliverance yabivugiye ku kinyamakuru cya muri sezerano tv mm. ngo amubwira yuko twaryamanye muri hoteli aribwo navuga nti ko namubonye nawe asohoka muri roge ari kumwe n'umukobwa arufa parasa ahitwa werazi ngiye kunywa esanse kuri sitasiyo mhm. yaravuye avuye gusambana ntabwo arasubiza ntabwo arasubiza mhm. wabyumvise neza mm. bivuze iki rero icyo bishatse kuvuga ni igiki mm. icya mbere yanyise umusambanyi muri shosho mediya dukurikiranwa na rubanda nyamwinshi kabiri avuga ko mfungisha abantu gatatu Christina koremani w'umwopoza w'u rwanda urwanya leta y'u rwanda uvuga nabi leta y'u rwanda avuga ko ni diyemaye ashingiye ku byo pasiteri gaburiyeri n'umugore fani batangaza none si cyatuma ntajya gusengera muri ayo mazi urumva cyari igiki kugira ngo ntangarize abantu public none babyumva uyu munsi eh? amayi we eh? <laughs> numvaga nyine wenda uri gusubwira abantu ati abantu mushobora kuba mwarambonye nabi mu nkunda munkurikira abamvuga nabi nagize umujinya bituma nsengera amazi nta mujinya wabinteye navuye i kigali mbifite muri gahunda ntabwo wafata imodoka ngo ushyiremo amavuta ujye mu karere ka ruhango hariya usiga imodoka munsi y'umusozi uzenguruka umusozi kizabonwa niba uyizi ujye mu buvumo hariya namaze iminsi itatu three days ese pasiteri imana yarakumvishije none se wowe imana ni sose ngenda kubaye imana ni so imana ni yokose iyi ni data ni data wa twese banza wumve eh. <laughs> eh. ubu mu muryango w'iwanyu hari icyo bitanga abahanza abanyiginya eh. abasinga abega abaci ngewe nawe ushobora gusanga muri abo mvuze tudahuje birashoboka ariko imana twese turahuje banza wumve icyo akora <laughs> bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'imana kuba abana b'imana baza wumve none se uhera he upima ni ikihe gipimo ufite kibasha gupima ko imana yumva umuntu cyangwa itamuzi pasita isengesho rimwe urwaho banza wumve se kabiri navuze ngo yesi ndekeza ko imana yaryumva cyangwa se no yaryumva ishobora kuzaguhanira ko wagiye guhirika abantu ikaba yakumvirika abayirika ariko nawe ikazabiguhanira ahubwo turi muri iki kiganiro eh. ndasaba ribu n'inzego z'umutekano eh. ndishinganishije eh. ku muryango wa gaburiyeri n'umugore we pasita ni umukobwa fani aho banyandagaza mu itangazamakuru ko mfungisha abantu kabiri ko yafashe sambana ndashaka ko mhm. inzego z'umutekano zikurikirana telefone ya gabi n'umugore we ziyikurikirane n'umuntu wese wazanye izina ryanjye muri social media kuko Christina koremana avuga ko ndi demaye gesi ndi demaye sinzi niyo biva sinzi niyo bituruka ibintu nk'ibyo none se pastor bari hariya eh asuje nkavuga ngo habwo wansuhuza tutarabanza kugira ibyo tuganira ariko mwizi nyuma yaho ntiyasabye imbabazi se yambwiye ni ukuri ni nabyo biba bikwiye bikora ntabizi mbahora ibiganiro nzi ko ari sho nambwiye rero kuva uyu munsi zekeri ni ukuri ko imana ifite umutima mu wo kukwanga mm. sinanabikora ariko nanga gasomborotso kandi reka nkubwire yesu avuye i yagutubura amazi ayahindura divayi yanyuze ku isinagogi mu rusengero asanga bacururizamo inkoko ingurube imbwa zitoragura amagufa ibiki byose amashu ibiki afata imigozi ndembe arahambiranya aravuga ngo ntimwari muzi ko hari mu nzu ya data mm. rero ngo bibiri avuga ngo bambaye ishusho yo kwera ariko barirabura mu mitima yabo nta pasiteri niba pasiteri gaba ari pasiteri muzima yatinyuka akavuga ngo ugiye fungisha abantu atazi ko ndi na mudugudu atazi ko ndi na mutwara se tujye tubwizanya ukuri muri shosho mediya kabiri ko twahuriye aromazi twahuraga aromazi tugasangira kofi ni hariya mu marembo ya kiyo mhm. tugasangira ari ibiryo ari ibiki tukicara kuri tebo aho ngaho sinigeze nkandagira ku cyumba cy'amasengesho cya pasiteri gaburiyeri n'ubusirongo n'umunsi n'umwe ese nari kuhakandagira ubundi narindi nari mu ntoki nakoraga iki ibyo byose rero yavuze ni ibinyoma gusa byambaye ubusa bitagira ukuri ni ibinyoma byambaye ubusa ni ibinyoma byambaye ubusa pasita kuki utamwegereye ngo um, cyangwa se unamubabare mu ibanga rikomeye n'umutima wawe ukajya mu musozi kumuhirika yesu yaravuze ngo ibyabereye ibyavugiye mu rwihisho ni mu rwihisho ariko nawe wari waje kuri social media uramusubiza banza ku karubanda bisa nk'ibirangiye ijambo ryari ryavuze ngo banza wumve hmm. iri jambo ryitwa ngo diyemayi niryo ritumye nicara kuri kamera niyo ryatumye yakanyarira hmm. eh. by'abantu benshi barampamagaye ejo benshi barahamagara kanyarira hariya hari inzego iyo ubishyikiriza inzego ukavuga ngo uyu muntu uyu n'uyu n'uyu n'uyu kuri yica n'iyi n'iyi bari kunyitirira urwego ntarirwo kandi abano bantu bazwiho nko kurwanya igihugu wenda ukabishyikiriza urwego ariko ntujye hariya icyo gihe rero naba kuba demaye ntabwo ndi demaye sinanayizi sinzi n'uko ikora iyo usenga mu ibanga no reka nkubwire gusenga ni ugusenga kandi nta usenga akina nta n'ukandagira usenga nta n'ukandagira usenga ah, rero ikindi cya kabiri niba ari pasiteri najye gusenga nk'uko nanjye nasenze cyangwa se ibyo badashyira kuri kamera se ni ibiki ubuse sinjya mubona we n'umudamu sinjya mubona umudamu ari kuri kamera asengera abantu ngo bakire asengera abantu ngo bahembuke bafashwe asengera abantu bahire reka vitali nakubwiye ngo hoya kandi ibintu biba biri kuri social media abantu eh, babibona banza wumve vitali vitali nakubwiye ngo eh. nk'ubushize barambwiye ngo urusengero rwabo ni urwa gatatu ngo muri kariga gasa ubwo se rwabaye urwa gatatu urwa masasu rwaba urwa kangahe urwa bishop rugamba bitise rwabwa adeperi yabi yakangaye abadivatiste baba bakangaye nge ndimo ndavuga mu nsengero zaze kurwanya ibiyobyabwenge kiriya gihe nge ndebye kuri ya fishi ayo baguhaye ntuzambeho ntabwo udatembagara wa mukobwa atakura <laughs> wa mukobwa atakura wa mwana w'abandi ariko pasi tuba tukugira ngo wenda tuvuge ah. ukuri kuko ririya sengesho ryababaje abantu ariko wihariye ijambo kandi uri kumwe n'ibinyamakuru byinshi hano <laughs> five eh. guys irikanya eh, nawe ara <laughs> eh nawe arabaza isezerano rihari <laughs> eh. eh pastor ririya sengesho ryababaje abantu naryo ndi kubazaho ndagira ngo tunave kuri iyo point tujye kuri point ah reka nkubwire hmm. Yesu yaravuze ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire aha siko bimeze yego siko bimeze niko bimeze si uko nari nirengagije ko iryo sengesho rihari bivuze ngo ubwira warayicuritse rero ndaje nguhereze n'akandi kantu k'umuntu wacuritse bibiri banza utege amatwi wumve mm. mwene so naguhemukira mwene so umusabire umubabarire karindwi banza wumve ngiye nakubwiye ngo sindi yesu <laughs> kandi nta yesu yakubise abantu mu rusengero babyumvise eh. neza yesu yakubise abantu mu rusengero ariko uri umwe muri bene data yesu yabwiraga ngo ikindi cya kabiri mhm. nehemiya nabasomeye cyanditswe muri nehemiya kane havuze ngo yubakaga yiteguye kurwana eh. sani barati na tobiya na geshemu kubita babyumva neza eh. yubakaga yiteguye kurwana mm. rero buri gihe cyose nanone nabasomeye icyanditswe mu kuva cumi na karindwi umunani mm. abamareki rero abamareki ntabwo ari bariya tubona gusa muri bibiriya buriya bibiri tubwira ibizazi byabaye n'ibizaza byose mm. umwanzi w'umuntu yesu yaranavuze ngo umwanzi w'umuntu si uwa kure ni uwo mu rugo rwe umwanzi w'umuntu yaba pasiteri kuri pasiteri umwanzi w'umuntu yaba umukristo ku mukristo umwanzi w'umuntu yaba umunyamasengesho ku wundi ni hehe uzumva amarozi arimo aravuza ubuhuha ni mu nsengero ni mu bakirisitu ni bande barimo barapfa b'abageni ni abakirisitukazi mm. wabyumvise neza mm. rero urumva abantu bakuye ubupagani iwabo muhira babuzana mu nzu y'imana ariko pasita akabazo k'amatsiko ntabwo satani ashobora kuba ari kubashyira umwuka wo gushwana kugira ngo mutabona ibibi biri kuba kugira ngo mubirwanye murwanye umubi ahubwo mukamera nk'abari guhangana kuko turi kubona umwuka uri gufata intera w'ubutinganyi turi kubona n'ibintu biri kugenda bifata intera hmm. satani akaba ameze nk'aho ari kubagonganisha imitwe nk'abakozi b'imana nk'aho mwagafatanye mu maboko ngo musengere iyo myuka yose iri kuza iveho ndetse n'ubwo buhanuzi bugenda bucicikana hmm. ayo makuba cyangwa se n'abifuriza amakuba igihugu ibyo bintu biveho ibyo none se bizakurwaho na bande abitwa abapasiteri aribo aribo ntuze aribo byitso bya mbere muri ibyo mu kurwanya igihugu rero mwebwe mutari byo mwagakwiye gufata iya mbere mugasengera igihugu wigeze wumva mu gihugu cy'ubugande abanyarwanda itorero ryari rishinzwe kurwanya igihugu cy'u rwanda rikorerwamo inama zo gutera igihugu ari itorero no mu rwanda ryari ryinjiyemo ryitwaga ngo niba ari agape sanctuary wati urabyumva neza hmm. yaturukaga mu bugande inama zibera mu musengero zabo mu bugande n'ibiki byose agape sanctuary na hano mu rwanda ryari ryagezemo ryadeturunya abapasiteri b'insengero bose bose bose ngo rizajya ribahemba amadolari magana ane ngo uyobora ibiki n'ibiki urabyumva kandi mu by'ukuri habe n'isumuni habe n'ikingorongoro hmm. rero urumva umwanzi anyura hahandi hari sosiyete nyamwinshi wabyumvise hmm. neza mhm. rero umuntu uyu munsi ashobora kuza kuvuga ngo yewe se narwanya igihugu yewe se nabaye uyu n'uyu yewe uyu n'uyu navuye hanze y'igihugu navuye ubu se umuntu wakunda igihugu kayumba nyamwasa ntiyakundaga igihugu se ntiyakirwaniraga ntiyakirwaniriye ariko nyuma yarakirwanyije yashatse kucyoreka wabyumvise neza mhm. abo twita abo twumva ngo ba rudasingwa teogene se ntibakoraga muri perezidansi ariko ubu niwe urwanya igihugu nkaba nk'abashumba rero ibyo byose iyo mubibona bazireke maze ngutodorere ndi kubyumva ngewe ndimo ndavuga ngo ngo ni ukuri kw'imana ngo ubusore yarwanya igihugu ngo nkunda igihugu ngo njye igihugu si amagambo ni ibikorwa ni ubujyanama bwiza urakora mhm. mituweli do sante uri uwa mbere mu kwitanga niba unayirushije umuturanyi wawe utayifite urayimuha kabiri eh, kwikorera isuku aho utuye gatatu kwicungira umutekano aho utuye no kufatanya muri rusange na bagenzi bawe ibyo rero bituma nibikorwa bijyana umuntu ukunda igihugu cyiwe naho iyo ugikunda nk'umucanshuro hatari icyawe icyo gihe ibyo ukora byose byitwa imfabusa mm. rero icyo nabwira umuntu uwo ari we wese kugira ngo iyo powenti tuyiveho u rwanda ariko dusige dutanze ubutumwa ku bakozi Imana ko eh, badakwiye guhangana no guterana amatiku n'amagambo no kurwana bakwiye gufatana bagasengera abantu barafite bagasengera igihugu bagasengera n'ingo zabo kuko turi kubona divorce ziri kwibana abakozi b'imana wasanga ari ukubera aya matiku mwana yanjye hanyuma rero vitari hmm. uyu munsi wa none icyo nsaba umuntu wese yego bye navuze ngo ubuhanuzi buhahamura abantu ntabwo ari bwiza ntabwo ari byiza n'amasengesho ameze kuriya ntabwo ari eh, meza rwose reka nakubwira nayo si meza uhita eh, uriya nicyo nashakaga baza wumve ni ukw'imana reka nkubwize ukuri mm. urumva ariko wumvise harabona asengeye neza hari n'abandi navuze ngo mane n'abanzi banjye ubakubite wabyumvise neza nasengera honorable bamporiki usengera presikide usengera yago usengera yago usengera rine usengera rine gahongayire eh. usengera pasteur muteseme prudasienne eh. usengera namwe abanyamakuru bwanyu eh waradusengeye mbasaba kugira ngo mwumvikane rero urumva ntabwo nagiye kanyarira kuko nabishaka nko kweze cyane numvise yakoze ikiganiro nukuri ko imana sinagiye kuko mbishaka naravuze rero ni umwuka wagutereye kujyana oya ni umwuka w'imana reka rero kubwiza ukuri sinanabiraranye byanjemo numva akanyarira mbonye ikiganiro cya koremani numvise amakuru ngo bamwe mu bakozi b'imana bo kuri yutubi nibo batanga ayo makuru ndavuga rero sasa ndahagurutse none se tukiri kuri ibyo hmm. nkwereke komantere ntimukure komantere ngo umuntu yavuze ibi n'ibi nkwereke nkabanza ngakumvisha kano kavidewo eh, kanyumvisha eh, aka kantu reka mbanze nkakumvisha kuko uyu munsi ndashaka umucyo w'imana kandi ndava hano mve muri ibi biganiro nibagiye ko nambaye ekuteri rapure <laughs> bivugira muri ekuteri kandi eh. Eh, nshaka ko bivuga bikavugira mu bikavugira hano urimo uratinza ariko fayivu gahizi ko nyamara ko uri umwana eh, agiye kuba <laughs> isezerano ryacecetse mbo twagiye rero uri nta mwana yemera abakene hmm. abakene ni abasatani ejo bundi yari iwabo mu giturage ariko abakene nabo kujya gusuhuza umutima no kurwara ibihara no kurwara inda no kurwara iki nta muntu muzima wakwishimira kubana n'abantu bamunukira bambaye nabi cyangwa bagize n'imana rero nayo ni uko kuko imana nayo ifite neca nk'iy'abantu sibyo dufite twebwe natire y'imana nta mukene wavuga ngo yesi arakora aha ngaho rero mhm, pasiteri ni uko ni akabido nini kugira ngo nkumvishe <laughs> eh. Eh, mbanze nkubwire ko niba uri umukene ntabwo imana ikwemera imana iranyemera cyane cyane cyane cyane ubwo <laughs> uri umukire rero um, reka icya mbere mbanza kuvuga yesu yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo wabyumvise neza mhm. um, wadusomeye iyo komenti tukabijyanira na rimwe <laughs> mukivuga gutyo rero ahubwo eh, <laughs> eh, kugira ngo iyi pointi tuyivereho rimwe simukure komenti ntimujya muvuga ko mukunda komenti ntabwo tuzikunda komutera ahubwo turazisoma uyu ninde abazi kure uyu ninde niba umubona muri shusho mediya <laughs> uyu ninde hmm? uyu ninde ni pasita selene hmm? ni pasita selene si nawe twatumaze gupuringa akabido ke hano si ku gasaro TV iyi ni komantere yo ku gasaro TV kandi dore iracyanariho hmm. iravuga ngo serene nterena nziza bazamukurikirane hari umuntu wamubonanye muri amerika n'umudamu witwa pasiteri christine koremani kandi ni ikigarasha kirwanya leta y'u rwanda serene bazamukurikiranire hafi hari imikoranire y'amafaranga hagati yabo bahana ubwo yaherukaga ino muri amerika si komantere nyuma mushaka zo kuri ntuze se iyo komantere yanditswe nande dusomeye n'izina yanditse ndabona yitwa ngo ni david kayiranga dore ni kuri gasaro tv kwa gasaro tv ni hiri david kayiranga kane icyenda gatatu rimwe okay <laughs> <laughs> icyo nira kuvuga rero ni igice muzabona ari abakire nawe yubatse amashuri gahanga ahubwo ribu nawe nimukurikirane kuko Christina koremani twamaze kubona ko ari ikigarasha kirwanya leta y'u rwanda ibigarasha bizajya biha bamwe amafaranga mu rwanda ngo bikore bubake amashuri bubake bafage gufasha abakene bajya kugira gute bazamuke batwara amamodoka meza bagire gute ibintu nk'ibyo kumbe babona abantu bakira bakira bakira bakira bakira bakira ibintu nk'ibyo kumbe bafite aho babikura noneho kirisina koremani afite n'ikiganiro avuga ngo mu rwanda ubukene bugiye kwica abaturage nufata imvugo ya serena nterena nziza ukayihuza n'imvugo ya koremani christina ko ubukene bwugarije abanyarwanda ukayifata ukayihuza urumva nta reba n'iyi mesaje ikije ivuga mwavuze ko mukunda za komantere kanaka bakuvuze nabi kanaka ko bakuvuga nabi kwa witwa zimwe muzikunda si ibinyamakuru byanyu se dore ngiyi komantere mhm. eriyani ntiyanditse komantere icyagiye avuga kuri mutesi mwese siyo mwashingiyeho n'iyi nimuyishingireho wabyumvise neza <laughs> yego ndi kuko niyi nayo muyishingireho dore iri ku gasaro tv ahubwo ndaje nyikorene screenshot itanancika ikavaho <laughs> ngomba kuyitangirira hafi <laughs> wabyumvise neza eh? ahubwo dore ngiyi muyebe neza gusa mwebwe urumva ahubwo mwebwe urumva ahubwo mwebwe ngo yireye screenshot ngo ntabwo ndayirya reka nyirye urumva eh. serena wita abantu bakene nawe bagusuzume barebe amafaranga y'ubukire uyakura hehe urabona umuntu yavuze ngo wabonanye na Christina koremani ngo ubwo muri amerika niba yaragiye muri amerika ntabyo nzi njye simbizi ariko dore ngo wayibonye mwayibonye ngewe rero reka mbabwire <laughs> narababwiye ngo eh. abantu bose mubona baza bikunkumura basebya abantu batuka abantu bagira gute imizinga buca mu gitondo ivamo iki imyibano hanyuma se pasita <clears throat> watubwiye ko ijambo kamaze gukora sikirinishoti banzuye iryo sikirinishoti eh, kabanze nyirya <laughs> hanyuma serena avuga yuko ngo abantu ngo abantu bananiwe n'ingo ari ukunanirwa n'ingo no gukorana n'ikigarasha ukajya muri amerika ugakorana na koremani icyoroshye ni igice bazatubariza eh? nyakubahwa perezida wa repubulika cyangwa reka mpere mu ntangiriro mhm. muri mirongo cyenda u rwanda inkotanyi zijya gutera igihugu cy'u rwanda nuko hari bamwe mu banyarwanda barenganaga ziza ko ewe eh, yabanateye reka mhm. eh, barateye ntibateye se mhm. <laughs> buriya iyo winjiranye umuntu utamuteguje uba wamuteye wabyumvise neza wowe niko bimeze kubahoza uzi icyo babohoje babohoje icyenda kane abanyarwanda bamwe abatutsi bapfaga muri mirongo icyenda na kane mm. bazira uko bavutse jenoside yakorewe abatutsi aho rero babohoje abanyarwanda yego wabyumvise neza eh? ariko muri mirongo cyenda iya mbere ukwakira bateye u rwanda bateye igihugu baravuga rero igihugu cyacu kirimo kirapfa nabi igihugu cyacu kibayeho nabi igihugu cyacu cyishwe n'ubukene igihugu cyacu kiravangura igihugu cyacu ntabwo ibintu bimeze neza urabyumva mm. neza rero inkotanyi zishyira hamwe barahaguruka baraza binjira mu rwanda icyenda kane uyu serena nterena nziza ejo bundi duherutse kubona kuri cano yiwe agaragaza ibihuru byo ku kibuye iwabo ahantu habi cyane mana ya burahamu we urumva ntabwo twabonye iyo aza gukora iki kiganiro yakoze umudugudu w'amazu agezweho agahamagara meya wa karongi akamubwira meya cyangwa yenda agahamagara na guverineri hab'itegeko faranswa w'intara y'uburengerazuba akavuga nyakubahwa guverineri na meya w'akarere ka karongi ndabasabye imidugudu mumaze iminsi mbona nubaka hano hano narahaguze kugira ngo byibuza ntuze n'imiryango mirongo itanu ibe mu nzu nziza bajya bituma mu nzu bajya bihagarika mu nzu mu makaro mu nzu z'icyerekezo zigezweho kabiri nangiye abaturage b'umurenge wose mituweli do sante imyaka itanu ubwo ni ubukire urimo urabwira abantu kuva mu bukene ubinjiza mu bukire kandi ukabaha n'intangiriro y'icyo bari butangirireho basanga yarabikoze <clears throat> tuzabibona ubwo azagaruka bitwereka tuzabibona hanyuma mu bukene bw'iwabo ku kibuye yavuze ko yari amaze igihe kirekire cyane adaherukayo kandi umunyarwanda yaciye umugani ngo ubamba isi ntakurura eh. iyo gikuruye iragukwega kandi iminsi minsi guteruye uriyoroshya mm. aharanira buri munsi yashyizeho ingamba arizo zizi aravuga ngo nyakatsi icike mu rwanda nk'uko umwana acuka ku ibere rya nyina atarisubiraho nyakubahwa perezida wa repubulika yakuye abakene muri nyakatsi mm. ubu bakanda igikuta umuriro ni umuriro urabyumva neza mm. nyakubahwa perezida wa repubulika yasakariye inzu abatishoboye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi na bamwe mu banyarwanda batishoboye bageze ku rwego rushimishije mhm. gatatu nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho inkunga ya nkunganire munyarwanda mm. yashyizeho gira inka munyarwanda ubu abana bacu ku mashuri banywa amata barya ku ishuri nta mwana ugigendera ikirometero ibirometero bibiri bitatu amashuri yarabegerejwe mm. abana bacu basigaye bataha nimugoroba kuko bariye ku ishuri kugira ngo bakurikirane amasomo neza wabyumvise neza <clears throat> aho ngaho nyakubahwa perezida wa repubulika leta y'u rwanda irashishikarira cyane ishishikajwe no kugira ngo umunyarwanda agire ubuzima bwiza mm. none baravuga ngo umukene ntazajya mu ijoro ate ko tutarabona aho yagiye gutanga gira inka munyarwanda ngo yunge mu ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame tuvuge tutari ko serena nterera nziza yakoze ikintu iki n'iki yatanze inka n'aha yatanze inka icumi zitwa gira inka munyarwanda mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika mbese nk'icyiciro cyagiyeho tuzabwirwa n'iki ko ari umukire ajya muri amerika bavuga ko ajya muri amerika akicarana na koremani tuzabwirwa n'iki ko ari umukire tutarabona aho yubakiye abaturage imidugudu tuzabwirwa n'iki ko ari umukire tutarabona aho yagiye gutanga za mituweli do sante tuzabwirwa n'iki ko ari umukire uyu munsi ariko reka nkwibarize sereri ugira tuwarete mu nzu ko tuwarete nayo igeraho igihe ikanuka eh? niba ufite tuwarete mu nzu ugira fose butike fose butike nayo igeraho ikanuka iyi nutse ntuhamagara imodoka ya gari ya maji macafu ikazi ikavidura ni umunuko noneho nkwibariza niba ugira tuwarete mu nzu ujya mu bwiherero nk'uko abandi bajya mu bwiherero papeje nikugura n'iziki amazi akoreshwa iki muri tuwarete icyo kintu wacyumvise ikibazo kigendereye iki icyo kibazo hmm. ako umuntu witwa pose mutabazi abarikiwe mm. icyo kibazo kigendereye ijambo ryitwa ngo mm-hmm. pasiteri mutesi yaravuze ngo nuvuga inkuru z'agasozi utarageraho uzazivuga buke kugira ngo nugerayo utazabura ibyo uvuga mukunda ngo ngo bakoze komanteri ngo nabonye komanteri zivuga gutya na gutya ngo tuyisome none si uyu muntu wakoze komanteri akavuga ko serena yicaranye n'ikigarasha cyitwa Christina koremani muri amerika nkiri ku gasaro tivi noneho inzego z'umutekano ntizigende kwa gasa nuze bagende baregenzura amakonti yiwe yose bamubaze ayo mafaranga uyakura he amerika uba ugiye gukora yiki wabyumvise cano zanyu muvuga ko mugendera kuri za komanteri n'ibiki niba mugenda kuri komanteri nawe afite afite cano yitwa impuhwe tivi ni komanteri eriyani yavugiye ku mpuhwe tivi avuga kuri mutesi noneho natwe twemere iyi komantere yo ku gasaro tivi mhm. wabyumvise neza hmm, rero umukene bibiri avuga neza samweri wa mbere ibice bibiri guhera gatanu kugera karindwi hmm. haravuga ngo imana ikura ku cyavu ikicarikana n'ibikomangoma amenya ko imana yamukuye ku gitosho ku kibuye ubu ni mu karere ka karongi imana yamukuye i karongi ikamuzana mu mujyi wa kigali akaba yarubatse amazu mu kagarama akaba afite amashuri gahanga atuye gahanga amenye ko iyo mana ikura ku cyavu si benshi bagiriwe ubuntu bize ngo bagirirwe ubuntu bwo kugera ku rugero rw'amafaranga serena atunze si benshi abantu bose ntabwo baba abacuruzi nka serena hari abahinzi hari abarezi hari aborozi hari abapasitori nkatwe twese ni urugero urabyumva neza mm. ahubwo ngiye kuzasaba poso mutabaza azajya kumwimika kuko ntituzi aho yimikiwe tuzi ko ari umwadeperi hagati ya poso mutabazi na poso yongwe hajya mm. y'umwe muri bo amwimike ajye kwimika serena ajye kwimika serena niba yumva kandi ari pasiteri serena ntabwo tubizi ko tumuzi nka deperi tumuzi nka deperi ntabwo tumuzi nka pasiteri mm. hmm? oya ndasaba ngiye gusaba abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane mhm. aposo yongwe joseph mhm. bishopu mugisha gerard mhm. aposo kabarira mutabazi bazajyayo nanjye nzayobora gahunda yabo uwo munsi uzayobora gahunda yo kwimika eh, gahunda yo kwimika <laughs> <laughs> hanyuma ezekeri mm. nawe ndamutumiye azaba hari na kiranuka tivi eh. eh. <laughs> na vitari na five guys n'isezerano n'urugendo muzabe muriyo bazaza mu eh. iyimikwa bazajya mu rya seri ariko ntabwo umuntu yakitwa pasiteri atari imitswe ntabwo mbizi mm. ntabwo yimitse urumva serena yigumuye ku itorero rya deperi amaze kwigumira ku itorero rya deperi igihe hasuzumwaga insengero zujuje ibisabwa yari yarashinze icyumba cy'amasengesho iwe urabyumva mhm. yari yarashinze icyumba cy'amasengesho iwe none yashinze icyo cyumba akitirirwa kuba pasiteri urabyumva mhm. kuko na nyuma y'uko bafunze eh, na nyuma y'uko kubera ko atari yujuje ibisabwa muri icyo cyumba cy'amasengesho yahise asubira muri adeperi mhm. eh, seremani niba ari seremani wayoboraga mu kagarama ibintu nk'ibyo ndabyibuka neza ibintu nk'ibyo rero icyo twenda kuvuga ni igiki serena ntakwiye kwita abantu ngo ni abakene nta mukene uzajya mu ijuru ngo umukene aranuka umukene ubu se aramutse arwaye ibisebe by'igihute arwaye ibisebe by'igishyute ibisebe bikamufata ibyo bita ibibembe bikaza ntiyanuka none se abantu bazamwinube kuko yabanuka ntibishoboka umukene imana iramuzi imana ikura ku cyavu ikicarikanya n'ibikomangoma imana irica kandi igakiza mm. ikura hejuru igasubiza hasi rero ntiyishimire ko ari umukire abari abakire ni henshi tuzi ariko uyu munsi wa none bagendesha ibirenge mm. eh. ariko ntitubimwifurije ibyo ngibyo ntabwo tubimwifurije <clears throat> rero ntakongere gukinisha umunyarwanda w'u rwanda ntakongere gukinisha umuntu waremwe n'imana ntazongere n'umunsi n'umwe ibyo bintu kandi kandi noneho ndanamwiyamye kuva mbonye komantere ivuga ko yabonanye na koremani koremani akaba yabankozeho ikiganiro ndakwiyamye serena n'inzego z'umutekano abo zitangire zikugenzura umwiyamye si kubera iki ubu se nubona ko yagiranye gahunda na koremani ntuyibonye komantere nyine umwiyamye kubw'iyi mpamvu koremani yankozeho ikiganiro avuga ko ni dma y'u rwanda none serena biragaragara komanteri ubu se wowe icyo utumva ni igiki yewe ntacyo mfa na serena nzi mu mutima wanjye mhm. nta na kimwe n'uwakimbaza nta gihari ariko maze kubona urabyumva neza maze kubona iyi komantere yo ku gasaro tivi nkongera nkabona ikiganiro kore mariya nkozeho nkongera nkabona ijambo rivuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru ngo umukene aranuka umukene ibi n'ibi none se yagize icyo akora muri nkunganire munyarwanda mu gaciro kanjye muri ndi umunyarwanda akagira icyo akora akavuga ati ariko ntanze urugero naheri waba i ku kibuye aho twabonye mu bihuru yanyuze mu bihuru yanyuze mu bihuru mu nzu z'ibyondo zigize kuki ziriya nzu yanyuzemo se atazitaye imicanga ngo azivugurure agire gute nk'ahantu avuka rero eh, tumutambuke twigendere turimo turagana ku musozi w'iki eh. kiganiro eh. <laughs> none se mm, nsome wegeze kuvuga ngo ari mesaje ngo iri gucicikana iyi mesaje tuyigarukeho witegura ariko kuyisubiza kuyisubiza gute nta kibazo <laughs> nitegure kuyisubiza gute pastor witegure no kuyisubiza hmm? <laughs> ko uwayishyizeho yahise anayisiba nijoro yahise ayisiba mhm. eh. <laughs> ninde wayishyizeho reka tumwihorere eh. hanyuma azagira ibyo avuga nagira ibyo avuga nyuma yaho ngo nzagaruka eh. hmm. aha ko mugiriye ibanga ndamuretse hmm. ariko reka nkubaze akabazo karisimba tuzi ko wakoze devakisi n'umugore umwe kandi nunjyanamo uratuma mbyinjiramo kandi inshuti yawe ni akabazo kari simba nkwibarije nta kibazo tuzi ko wakoze divorce n'umugore umwe nta kibazo pasita washatse abagore bangahe nashatse umugore umwe abo wabanye nabo wenda mu bibe byakunda ubu se wowe wasambanye na bangahe mbere yuko ushaka uriya mugore wawe marika ikiganza uvuga ati ngewe vitari ndi imbere y'imana imana ingaragurira ahangaha kuri kamera eh. narinze shaka umugore ntaramenya igitsina gore uko kimeze <laughs> zamura ikiganza cy'iburyo dore nakizamuye imana ni ingemwe yaguca <laughs> yaguca oh, vitari roreka nkubwiye eh. ikiganiro cyanjye kiri kuri yago tivi show kimazeho imyaka itatu ngewe hmm. nashatse umugore nkora mariyaje nasabiwe na Profeseri dogiteri karangwa kirizorogi niwe wasabiye umugore kandi izina nabonye uriya mugore w'ikabwira usororo yashyize kuri sitatasi izina ndaryihoreye ntabwo njye nigeze nshaka umugore witwa godasi mu buzima bwanjye zose rakomenti ya misaje nkayisoma pasita oya twaba tugiye ibyo yasibye mugirira ibanga kuko yabisibye ntacyo ubwo igisubizo nsubije ubwo ni abandi babivuguruza uzamenye ko nta mugore witwa godase mu buzima bwanjye kabiri mhm. sindatura mu murenge wa kinyinya n'umunsi ntitwicaye mu murenge wa kinyinya hano si muri kinyinya nta murenge wa kinyinya ndaturamo n'umunsi n'umwe n'umwe n'umwe n'umwe ubaho ntibigeze uhatura eh, kare kare kare nta sibo nta mudugudu nta kagari nta murenge wa kinyinya nta karere ka gasabo akarere ka gasabo ngatuyemo hmm. ariko sindatura mu murenge wa kinyinya nta sibo yo muri kinyinya n'umunsi n'umwe n'umwe n'umwe n'umwe hmm. natuye kacyiru nabaye umujyanama mu nama njyanama ya kacyiru urumva <laughs> ijambo iyo riza rivuga ko natuye kacyiru byibuze iyo riza rivuga ko natuye muri remera byibuze urabyumva neza remera muhima kacyiru mm, ya hmm. eh, urabyumva neza aho ngaho byari byibuza umuntu yari kugenekereza akagira uko asobanura none se kinyinya natuye pasiteri reka tubi reka bagiye nkubwira <laughs> reka bagiye nkubwira hmm. nta n'ibanga kwanza ayisome mesaje nyisome reka nkubwire kuko ndahita musomera aka kanya reka iyi mesaje nyisome <laughs> bishopu jera asome mesaje cyangwa yireke ni umupasiteri wayishyizeho arangije ahita ayisiba ariko aho uri kubivuga njye ntabwo ariho ariho yaturutse mesaje ngiye gusoma banza aho yaturutse ngewe niho yaturutse ngenda kwereka aho yaturutse urabanza kandi n'uyisoma uravuga n'izina ry'uwayiguhaye si byiza bica uravuga n'izina ry'uwayiguhaye kirazira kuvuga suruse y'amakuru no niba utabivuze rero byihorere <laughs> eh, ayo si amakuru ufite ahubwo ni ibihuha ni bya bindi by'imbeho kandi nawe ubwira ko wayabonye amakuru ntayabonye eh. yewe ni fani ni pasiteri fani umugore wa gabi eh. ariko kuva yayisibye rwose ndamwihoreye ntabwo ushaka ko nyisoma kuva yayisibye reka tumuhe iryo banga ryiwe mhm. kuko njye mbanze musubiza sinigeze ntura mu murenge wa kinyinya n'umunsi n'umwe sindashaka umugore umva sindafata urabyumva neza mm. sindasaba umugore witwa godasi n'umunsi n'umwe mhm. urabyumva neza mm. eh, n'umunsi n'umwe ahubwo mvuge ngo mvuge ngo mhm. ntibikwiriye umugore w'umupasitorokazi kuvuga imvugo nyandagazi kuko biriya ni ikintu niyo nshaka kuko yewe nahise nyikura ku ntuze yiwe niyo nshaka mba nayitangiyeho ikirego kuko icya mbere kinyinya sinahatuye kabiri sinabarijwemo gatatu sinahabaruriwe kane ibyo avuga si ukuri so urumva ni mesaje ibihuha mhm. eh, ariko yewe namuretse kandi yumve ko muhaye amahoro iryo zina uvuze nanjye ndibonye muri iyo mesaje eh, iryo zina mvuze uribonye muri mesaje urumva rero so urumva reka bamubwire reka noneho mubwize rukuri n'umwana w'isezerano TV umunyamakuru w'isezerano TV witwa Eric dore nguyu hano yampamagaye arambwira ibyo mbonye kuri status ya Fani ya Pastor Fani ni ibiki ko mbimubwiye ko ibyo bintu bitemewe ariko tubireke ere wamuhamagaye igira hino igira hino igira hino ma kuko hadushaho gukora ihi namubonye nayibonye iyo status <laughs> yavuga ngo iki ngo yamwihorera kuko yayisibye ntabwo nayibuka we yahise ayisiba ariko twe twayisigaranye ariko nawe arayizi eh. eh. <laughs> reka nkubwire uzi icyo bigenderewe se nibyo bya bindi navuze ngo pasita koremani wa mugore koremani christine yavuze ko ndi diyemayi ko abikura muri bamwe bo kuri yutubi bitwa abakozi b'imana ni ibintu by'ibihuha yaragendereye ibihuha kuko icyambere sinatuye ikinyinya ubuse uyu godanse naza mu itangazamakuru pasita wapi nta n'umunsi n'umwe niwe mvuze ko ariwe wamuvuze umva nzamuye n'ibiganza mm. uwo godanse ubona kuri ntuze ya fani yashyizeho agakwira wapi n'umunsi n'umwe korode reka mvuge korode ntabwo ndi umukiranutsi reka nemerere imbere ya kamera narasambanye kandi gusambana na abana kandi nta mwana wanjye n'umwe uba mu bukode umwana wanjye wese aba mu nzu yanjye pasonari umwana wanjye yiga neza umwana wanjye arya neza umwana wanjye abayeho neza ariko nta zina godasi nigeze nshaka noneho ngiye mbyemere urabyumva neza kabiri mpamagare meya w'akarere ka mpamagare meya w'akarere mu majyepfo wumve uko anyita mu mayaga Ah, ese eh, amayaga ubundi ubundi iyo uvuga amayaga amayaga ni iki hmm? amayaga ni iki ubundi amayaga agizwe n'ibyara amakomine angahe kera amakomine hmm? atatu eh, eh, reka reka tangira twumve ntongwe ntongwe mugina hmm, mugina uh-huh. igice kimwe cya gitarama taba taba ariho hano kamonyi uh-huh. muyira muyira nyazo nyazo na kigoma aha ayo ni amayaga hmm. none si uvuze ngo amayaga kandi wose hose tuvuze ni mu turere tureze tungahe ni mu ntara imwe ariko ni mu turere tureze tungahe tw'uyu munsi hmm. ni amayaga ahitwa ngo iki iyo bavuze amayaga akenshi baba bavuze ko ari agace ka ruhango na nyayo none si uvuze uramutse uvuze ngo umuntu wo mu buganza mwese mu buganza zamenya niba ari uw'irwamagana niba ari uw'ikayonza niba ari uw'ingoma niba ari uwahehe urumva mu buganza urumva eh? hari ubuganza bw'epfo n'ubwaruguru <laughs> ariko ariko biriya rero hmm. babyita ibihuha hmm. gukwirakwiza ibihuha ubwo umwe muri aba bantu bavuzwe ahantu naza mu itangazamakuru pasita aturutse heza aturutse azaze kuri kamera cyane ko hari uwo wahamagaje uravuga ati ngo uyu we ndamwemereye azaze eh, cyane eh, wabyumvise neza mhm. ijana ku ijana mm. wabyumvise neza rero reka mbabwire pasiteri gabi n'umugore we nsubiremo nongeye kubiyama kuri kamera nongeye kubiyama kuri kamera ariko ariko pasiteri reka nkubaze gatoya iriya iriya ni mesaje ni sitatasi buri muntu wese yabonye nta nubwo eh, yarebwe wowe eh, eh. wampamagaye umbwira ko uyibonye kwande kuri sitatasi ya pasitafani ya nawe niho wayibonye kuko sitati yiwe ukimara kumpamagara nahise ndunguruka mpita nyisanga nyuma nongeye kureba asanga ahise ayisiba ariko ni sitati irebwa n'abantu benshi ushobora no gusanga igihe cyayo cyari kirangiye kuko imara amasaha makumyabiri mm. ariko turibaza nta kibazo nta kibazo nta kibazo reka tuvuge ko yayisibye ese ese mesaje mm. iri kuko tuzi ukuntu uh, ibara riba ririmo muri mesaje wanditse ntabwo ari pasitafani wayanditse nawe ni ifoto yabonye nk'uko nanjye nayipositinga ni ifoto ni ifoto yabonye yariwe sikirinishuti nk'uko nawe wayipositinga sikirinishuti yariwe sikirinishuti eh? <laughs> yariwe hari urumva hari umuntu umpamagaye hari umuntu umpamagaye arambaza ati ariko ati ubundi uriya muntu arakuzi cyangwa ntabwo akuzi inde indukuzi ariko uzi ko buriya mvita uzi mubona nicaye aha mukagira ngo uzi mubona nicaye mukagira ngo ndi umuntu uraho usanzwe tubwire rero nyine ako niko ka kandi bakubwiraga tunakeneye burya muri iki kiganiro bahoze bagushinja yuko ufungisha bamwe mu bantu none umaze kutubwira ko hari akantu kari kwe ushobora kuba tutakuziho ako kantu ubundi nako kantu nako ko gufungisha abantu yewe eh. reka nkubwire mhm. kuva umunsi niyamburaga umwambaro Mm-hmm. wa politiki wabyumvise ngewe nabaye kandidatire muri komisiyo y'amatora hariya muri arishive harimo dokima zanjye kandi nasohotse ku rutonde kandida depite mwabyumvise mm. neza mm-hmm. nakubwiye ngo rero nubaza korode ujye umenya korode ukwicara imbere n'indi imana irampamagara imbwira ibyo ngomba kureka umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kabiri Mhm. niwo mwaka navuye mu bintu bisa n'ibyo byose ariko ntabwo ari bibi ariko baza wumve banza wumve ntawaba umusirikare wa kirisito ngo narangiza yivange mu by'ubu bugingo icyo ni igisubizo ubwacyo kirahari ntawaba umusirikare wa kirisito ngo narangiza yivange mu by'ubu bugingo gukunda igihugu biremewe cyangwa nkubwize ukuri nanjye ntubona ko afite imyaka ingana gutya mm. nanjye bambwiye ngo igihugu kiratewe nanjye nahita ajya kwambara aho naba mbasha gushyikira hose nahita nambara nkagenda nashaka nkarugwaho gukunda igihugu ni ibya buri munyarwanda wese hmm. icyo kintu cyumvise mhm. rero kudakunda igihugu nicyo cyaha ariko gukunda igihugu si icyaha hmm. eh. kandi gukunda igihugu si ugukunda mudugudu si ugukunda gitifu umurenge gitifu umurenge yaguhemukira ejo ukanamurega akavaho meya yaguhemukira ukamurega akavaho gukunda igihugu nukora ibyi nuko ukora bibiri iravuga ngo ukora iby'Imana ishaka nukora iby'igihugu gishaka hmm. uraboneka mu nama z'abaturage mituweli do sante urayitanga ku gihe niba utagira ubundi bwishingizi umutekano wawe urawirindira ubanye neza n'abaturage bagenzi bawe nta kibazo gihari aho ngaho ukunze igihugu ni ukuvuga ngo na gahunda za leta iyo ugendana na gahunda za leta rero nta bindi bindi bikurikiraho ariko umuntu nashaka kuzana ibyamama wararaye yesu yaravuze ngo iyo abanyirugo yakabaye maso inzu ye ntawe wayipomora rero hagize uza kubomora igihugu mpari nk'umunyarwanda ni icyanjye ni icyawe ni icyuriya ni icya twese mm. nk'abanyarwanda nta muntu nta kamara muri iki gihugu uhari niyo mpamvu uzumva ngo minisitiri yagiye ku minisitiri yavuyeho ahagiye hundi mm. kuko bose abize bose babifitiye ubushobozi guverinoma nyakubahwa perezida wa repubulika akababonamo ubushobozi hmm. cyangwa se inzego z'ibanze zikabonamo abaturage bakabonamo ubushobozi ku muturage runaka abaturage baravuga bati ariko turatora kanaka ku buyobozi bw'umudugudu hmm. niba twiyumvamo niyo wateka ibuye rigashya abaturage bakwishyizemo ntiwabacika wabyumvise neza ibyo rero ndagira ngo abantu batandukanye ngo pasiteri ngo ki pasiteri pasiteri se ariko uzi abapasiteri buzuye muri iki gihugu bari abasirikare urabazi bari abasirikare ariko barangije bashimira imana baravuga ngo mana turagushimira ko waturindiye igihugu waturinze ku rugamba natwe uyu munsi turagushima nta kindi twakora usibye gukora umurimo wawe mana ariko no kurinda igihugu no gukora umurimo w'imana eh, cyane bibiriya nabivuga muri eh, paul yarabivuze mu baromani aravuga ngo nta mutware utwaye inkota ubusa ngo abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza abatware ni abo gutinywa n'abakora ibyaha hmm. eh. hanyuma pasiteri reka twisoreze ikiganiro cyacu nta kibazo hmm. urugendo ntabwo ruvuga <laughs> fayive gayizi yacecetse niba aha hmm. tujye gusoza ikiganiro cyacu wenda twaba turimo turi kugira ngo tugaruke kuri ririya sengesho wagiye gusenga ndetse tunagaruka ariko twarivuyeho twarivuyeho hmm. ntabwo turi buze no kongera kurigarukaho kandi wenda abantu bumvishe ehm, icyo wasubije kuri ririya sengesho icyo nasubize ku ishengesho imana yabwiye Yosuwa ngo bwira abisiraheli buri muntu wese yikorera ibuye ryiwe aho niho umurongo ushingiye banza wumve eh. imana yabwiye Yosuwa kwambuka yorodani buri muntu wese yishingire ibuye yambukira aryikorere arijyane arishyire muri yorodani hmm. aryambukireho rero nanjye ibuye ryanjye ryagombaga kunyambutsa abanzi banjye bose kwari ukujya akanyarira na kizabonwa ngasenga nkavuga ariko bana uyu n'uyu n'uyu n'uyu n'uyu n'uyu kubera iki resa sinkubwiye kubera yani nta kibazo mutufitanye kandi sindavugana nimero yose sinyifite hmm. sindamwandikira sindamuha audio sindagira ariko umutima wanjye ndumva wera kuri Eliane hmm. sinzanamugarukaho n'uzanamumbaza uzamumbaza uvuga ati Eliane yakoze ibyiza ibi n'ibi uramuvuga hiki nta kindi kibazo mfitanye na Eliane hmm. ni ukuri kw'Imana nari nanabyinjiyemo kubera hagatiye na mutesi ah, ibintu tujyana twumva gutyo na gutyo bikaba ngombwa ko umuntu yinjira muri rero eriyani aho nagukomerekeje ngusabye imbabazi inshuti zawe inshuti zanjye inshuti za mutesi mwese n'inkuru ya mutesi na eriyani nta nubwo nzanayisubiramo seto hmm. eh, ni ukuri kandi si nkubwije ukuri se ubuhoro pasita intore atari ubuhoro ni igiki eriyani kari mu bibirigi nkaba nanjye ntuye muri gasabo ko ndi gasabo ka mu bibirigi hanyuma mboneyeho umuntu wese ufite uko yambonye nta mutima mubi cyane cyane muri ririya sengesho ariko isengesho ko ribanze kwa gaburiyeri ari inshuti zawe nakubwiye ngo ah, ah, baguhaye pasiteri bitandukanye n'ibyo ngibyo abantu bari <laughs> kwibaza pasiteri ujya guterura amabuye akajya guhirika abantu icyo kintu abantu bari kwibaza igisubizo kiri ngo yosuwa uwiteka aramubwiye ngo bwira abisiraheli buri muntu wese afate ibuye rye hmm. wabyumvise neza ibuye kandi ni kirisito yesu mu yandi magambo isengesho ryanjye naryohereje muri bariya rigende rimvugire nohereje ririya buye kugira ngo ririya buye rimvugire eh. Eh, hasigaye ariko wameshoninze amazina y'abantu abanzi bawe nafashe imyuka yabo bakoresheje hmm. kugira ngo isigare hariya ariko abantu nyirizina bo bariyo iyo bari eh, igisubizo si icyo reka dusoze ikiganiro cyacu <laughs> igisubizo wagizwe ariko eh, eh, so hanyuma ikindi cya kabiri <laughs> eh. pasiteri Gabriel niba yumva koko yarampemukiye ubwe wazaze ansaba imbabazi kandi nzanabivuga ko twasabanye imbabazi ariko kumva umuntu ubwira umuntu ngo afungisha abantu ariko uzi gufungisha umuntu icyo ari cyo uzi kugira kasho <laughs> uzi kugira akasho ariko muri iki gihugu utari rib utari polisi no muri polisi uzi ko no muri polisi umuntu afite iminsi amaramo gufungisha no gufunga biratandukanye uzi ko muri rib umuntu afite iminsi amaramo uzi ko ubushinjacyaha ufite iminsi bumarana umuntu eh, ntabwo bayirenze tukihurire niba unabafungisha ntabwo inzego zishinzwe gufunga zifunga umuntu urenga nsabye imbabazi buri muntu wese uko yambonye mboneyeho no guha urubuga gaburiyeri n'umuryango we n'umugore we ni umukobwa pefani ibya positinze twirinze kubyinjiramo imana ibaha umugisha kandi buri munyarwanda wese aho aherereye hose imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu muhabwe umugisha telefone zeru karindwi iminani ibiri gatanu rimwe cumi na gatanu mirongo icyenda na karindwi mwese murazizi murazikiraho ayi lavu yu so maci